nous diffuse les dangers. Bienvenue sur la terre où notre prochain n'est qu'un étranger. Pas question de m'y faire, je suis pas comme ça, non, je vais pas changer. J'ai grandi avec des frères sans couleur pour nous déranger, on se ressemble. Tout est chill, alors on s'assemble. Si je mentionne la race, c'est pour dire qu'il faut qu'on se rassemble. Pendant que le monde raciste avance, prends la parole, écrit fort. Je réalise l'union, la force, cette le point, je mets les points sur le i, un point c'est tout. J'essaie d'unir les gens pendant que je lance des cailloux. Achuma mes souhaits, je souhaite que tout ça s'arrête. Peace, legal, rest in peace, sans que ça te monte à la tête. La tête attentive, mettant ce n'est qu'une tentative. Ouvre les yeux, la rime s'active, multiculturellement vive à vive valeur. Sans dictature, tous la même nature. entraînons nous soyons internationalement matures des pour s'instruire, maintenant c'est différent On ne cherche qu'à se détruire, pourtant le monde est grand Pourquoi pleurer quand tu peux rire Lâche pas la mélancolie, mon pote, on va bien s'en sortir Au début, amicalement, on des pour s'instruire Maintenant c'est différent, on ne cherche qu'à se détruire Pourtant le monde est grand, pourquoi pleurer quand tu peux rire Lâche pas la mélancolie, mon pote, Me voilà perdu sous une couche de glace comme verdure en hiver À la recherche d'un univers meilleur qu'ici sur Terre J'ai les racines mal abîmées, mes habitants sont sales Pour s'enrichir, mon détail contrôle de mon espace Pourtant je perds du sang en regardant mes minéraux qui se déplacent hors de mon corps Pire encore dynamité quand je dors J'attends nouveau venu paraît qu'il m'arrangera les bords C'est l'hiver il fait froid Les muscles sont serrés Pas le temps pour dire pourquoi Derrière les mots a des croix serrées J'essaie de me déterrer Pouvoir m'évader dans un de mes terriers Sans être lâche avec la rage Un hommage aux guerriers Les indiens m'adoraient Malheureusement vous me les avez pris Ce peuple me protégeait Vous aviez tort vous aviez pas compris J'en ai payé le prix J'en ai des répits des maintenant c'est différent On ne cherche qu'à se détruire pourtant pourquoi pleurer quand tu peux rire Lâche pas la mélancolie, mon pote, on va bien s'en sortir Au début, amicalement, on s'aidait pour s'instruire Maintenant, c'est différent, on ne cherche qu'à se détruire Pourtant, le monde est grand, pourquoi pleurer quand tu peux rire Lâche pas la mélancolie, mon pote, Et c'est de valeur que votre état-major n'était que dictateur Alors qu'il est, vous savez qu'il a tort en restant prédateur Ça ne fait pas l'affaire, ça ne va pas vous plaire Un tremblement de terre, arrêtez de faire la guerre Ou finissez sous terre, terre à terre Je parle façon directe, coup de poing dans ce sternum Vous allez voir à quel point sur l'échelle de Richter c'est énorme L'homme son potentiel enseigner les choses essentielles comme à l'ancienne Sans fontaine ni ficelle Avis au prof la vie est belle mais tachée de pétrole Faudrait leur apprendre à l'école après la sieste quand ils rigolent Car c'est pas rigolo doucement vas-y mollo On s'en fout de Pinocchio ici c'est real poteau L'école des points vitaux Les leçons restent vitales Intégrées dans le mental Fais gaffe à ce que tu râles avant que ça devienne leur morale Je suis la terre promise je suis ton prof sans reconnaissant En connaissance de cause j'éduque mes mots pour vos nouveaux naissants maintenant c'est différent On ne cherche qu'à se détruire, pourtant le monde est grand Pourquoi pleurer quand tu peux rire Lâche pas la mélancolie, mon pote, on va bien s'en sortir Au début, amicalement, c'était pour s'instruire Maintenant c'est différent, on ne cherche qu'à se détruire Pourtant le monde est grand, pourquoi pleurer quand tu peux C'est de kick out, you know, you know, fuck this bullshit. Immigrants sont what?